くだらないことばかりああ君がった言葉は思い出せなくなってたかわらない日曜日気がつけば窓に落ちる闇袋の中にいつ ってたんだ